semangka apel. Ukurannya kecil. Rasanya manis sekali. Sangat populer di Korea. Ide bisnis nih guys. industri pengolahan semangka di Korea. Semoga terinspirasi.